Allah gempa barusan terjadi tanggal 28 September pas mau sholat maghrib ya Allah ya Rahman saya Muarif Abbas gempa terjadi gempa gempa gempa ya Allah tidak beautiful Ya Allah. Astagfirullah. Gempa. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. suasana kota Palu bro habis diguncang gempa banyak yang rubuh banyak yang rubuh banyak orang berlarian ke rumah tapi kami hanya minta doa saja supaya kami di sini baik-baik bro bantu doanya bro bantu doanya karena kayak parah ini jalan terbelah jalan terbelah depanku jalan jalan terbelah jalan terbelah katanya ada isu tsunami jalan terbelah